人生短短几个秋，啊，不醉不罢休。东边我的美人啊，西边黄河流。你要来个酒啊，不醉不罢休。从今烦事别放心头。谢天，谢地。 谢所有的人，这样。